Lo primero que me dijeron nada más llegar a Colombia es que existe un peligro, y no es que te quieran robar o que te quieran hacer algo, sino que nunca te quieras marchar. Y es que Colombia enamora. Llegamos el día 31 de diciembre a Bogotá, para en lugar de ser tres, pasar a ser cinco en la aventura. ¿Qué haces, Dani? ¿Qué haces, writing signs for our Mitch Nita. Ajá. All right. Aquí tenemos a Chema mendigando por un segundo cumpleaños. Quiere tener un día y medio de cumpleaños. ¿Tú lo ves normal? mendigando. hay unas cosas que tienen sus ventajas y otras cosas que tienen, pues, pues no tantas ventajas. En este caso, salgo ganando por todo. Míralo, si parece que hable como torrente, macho. Hola, Santiago Segura. No sé por qué me ha salido la gentilla ahí. Echo de menos España, He Echo de menos España. España, Bueno, Llegadas internacionales. Mitch, Nita, we're coming for you. Vamos a por vosotros. we run through the bathrooms and then I'm like, <laughs> oh. It's here. Oh, ¿Qué Oh, sí. <laughs> Conocimos a dos ángeles, Andrés López y a su esposa Sandra. Igualmente. Bien, vos. un gustazo. Andrés López, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Qué has hecho? ¿Tú eres Chema? ¿Cómo estás, Chema? Ellos nos están acogiendo en su casa durante todos estos días. Running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left Gracias Andrés hemos conseguido la bicicleta de Nita. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Pues aquí eh, empezando buscando dos bicicletas para dos chicos que se han venido con nosotros, que han llegado desde Estados Unidos y moviéndonos para encontrar bicicletas. ¿Cómo has ido buscando dos bicicletas? ¿Te acuerdas que cuando hablaste conmigo esta empezaba yo? Uno. Ahora viene... Ahora viene Chema conmigo. Perfecto. Cuando hablaste conmigo por, desde Inglaterra, empezaba yo con esto. Luego se sumó él luego otro chico de Estados Unidos ya ahora mismo somos cinco pues, rodando. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué pues, hacemos? conseguir dos bicicletas. Yo te doy una. Sí, te lo juro. Es mía y es una gran bicicleta. Pero es que yo soy un convencido de lo que tú estás haciendo. ¿qué hacemos? Le dicen la madre Teresa de Calcuta. Hay que hacerle un muy pequeño mantenimiento porque yo la uso. Tengo otra, por eso te la puedo dar. Pero no cuenta con eso. Ya, ya. ¿Te ¿eh? tienes una. Tuvimos medios de prensa, prensa y más prensa. Intentamos trabajar en la bicicleta para Mitch para conseguirla de manera gratuita o lo más barata posible. Llamada transferida a voz móvil de ETV. Rubén Beltrán, ¿no? Rubén Beltrán, no digas Santiago, Santiago, Santiago. Santiago. Santiago, buenos días, es Andrés López, ¿cómo está? Gracias, hombre. Yo, trabajo en Caracol Radio y lo llamo de parte de Rubén Beltrán para un tema que estamos eh, manejando con unos viajeros por Latinoamérica. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchísimas gracias. Eh, la historia es la siguiente. ¿Me puede atender cinco minutos? Sí, claro, sí, Gracias, Santiago. Eh, unos locos españoles, <laughs> una niña de Cambodia y un par de gringos están recorriendo Latinoamérica en bicicleta a favor de la lucha contra el cáncer. El líder de esta iniciativa es eh, un muchacho español que se llama Juan Dual, con una historia de vida increíble que ha sido pues inspiradora para que los demás chicos se hayan pegado a esta aventura. Eh, mi llamada obedece por recomendación de don Rubén porque necesitamos una bicicleta. Nos hace falta una bicicleta porque son cinco personas en la travesía y tenemos cuatro bicicletas. Entonces no sé si usted nos puede colaborar de alguna manera. Los Manizales ya estuvieron, de hecho. Ellos ya estuvieron en Manizales. En este momento ellos están aquí en Bogotá. Eh, y la travesía continúa de aquí para abajo por Armenia, Cali, Popayán, Pasto y de ahí a Ecuador, después Bolivia, Chile, Perú ah, y llegan hasta Ushuaia, hasta la ciudad más austral del mundo. Sí, o sea, la bicicleta sería para hacer el Sí. Exacto. La bicicleta sería para hacer el resto del recorrido. En principio nos encantaría, si es posible, contar con, una donación y de alguna forma nosotros eh, colaborar con el tema del free press en nuestras páginas y ese tipo de cosas. Ese sería como el mejor escenario de nosotros. bicicleta? de de montaña ¿Qué tipo bicicleta? Eh, hagamos una cosa, Santiago. Voy a pasarte a, a Chema Solís que es una de las personas del equipo que sabe más los, eh, los detalles de las bicicletas. Gracias por atenderme. Él se llama Chema Solís. Dale, dale. Yo voy a subir en este momento un ascensor, me cogió saliendo de la oficina. Listo. voy a dar un número sí. que es de, de mi Carolina Rodríguez, ella es la directora de Mercado Especial en Colombia. Es, digamos, quien podría definir la situación. Ok. Perfecto. Y, está en la oficina en este momento. Perfecto. me saliendo. De una, Santiago. Gracias, Santiago, muy amable. Conseguimos una donación de una cámara y lentes para hacer este proyecto todavía más potente. Una cámara nueva, una lente y el trípode. Esto nos va a ayudar un montón. Y entrenamos con Nita, su primera montaña. Y es que es una chica increíble. Hasta hace unos días no sabía montar en bicicleta y hoy por hoy sube montañas de Colombia. Nos encontramos en el momento más intenso de la etapa, pero también el más dulce. Seguimos con toda nuestra ilusión, con toda nuestra energía y con todas nuestras ganas. Así que, una vez más, Ushuaia, allá vamos.